Sun pitäis tästä pistää turpaa sen kaupaleensa taas. No mitä vittua, se haukku mua, vittu se tuijotti mua, niin totta kai mä potkin sitä paska vittu. Se oli vaan sellainen pieni koira. Niin, kuollut koira. Mitäs Kumman ja muottaisesti? Lada vai Ferrari testarossa? Voi vittu, mikä kysyy. No Ferrarin tietenkin. Aika huonosti valit. Sieltä meinaa alieni takapenkillä, se repis sun pään irti. No vittu, mikä kusettelija jossain. Eikös luule, että saa helvetin hieno auto, mutta sitten revitäkin pää irti, jumala. Haluatko sä tietää, mitä tuntuu, kun pää revitä irti? Haluatko, mitä voimaa vittämään yli pää irti? Vielä, niitä itsensä. Kuka sä oot? Niin. Teidän pahin painajainen. Voi vitun Alpo, ota noin vaatteet pois ja me siivoo vitun nörtti satanan. Hei, hei, hei, ne näpit vittuun saatana. Jammu, sä oot kahden sekunnin päässä sun elämän nöyryttävimmästä hetkestä. Ja kipe, se on sun vuoro siivota ja tehdä ruokaa. Me vittu sinne keittiöön! Joo, joo. Ja Pekkuli, me sinne vittu aakerhoon nyt saman tien! Joo, joo, Alpo. Mulla on ongelma. Ja Jampo, voi vittu, mä oon odottanut tätä. nukut, sun pitää siivota ennen kuin jammu tulee kotiin. Se muuten hakkaa sut taas. Miksi se olikin vaan unta? <laughs> tuntia kysellä. Mä vielä, mut kohta mä menen niin sitten. Kato, sit mä pärjään vaikka jammuun. Niin- Me kattoo pärjääks sä tuolla tiskivuorelle. Se on tuo keittiö, keittiössä huudellut sun perä. Viinaa, viinaa, viinaa. Ei, Peks, ei siellä ole viinaa, se on ruokakassi. Ruoka! Hyvä! Mulla oli ihan helvetillinen nälkä. Ihan on maukasti. Alpo, vie tuon jätesäkki helvettiin. Vittu. Kai se on pakko pizzatilalle. Satana pizzas vastikkaa. Niin se on Kipe morjesta. Tarttis yksi iso tota noin, niin pepperoni, aurajuusto, ananaspizza. Tuo kolme sixpackia ja tulomatkalla niin poikkeet taas alkossa ja tuo viis pull... Who is this? Mitä vittua? Täällä on nälkä saatana! Pizzaa nopeasti tänne! Vitun kuulapää. I like your voice. Mitä? Pekkuli taas menee ihan väärään paikkaan. Yes, I have a very important message for you, my girl. You are a very beautiful woman. Oh yeah, what's your name? My name is Keeper, the love machine. when you need sweet loving, baby, just call me. Krista. Well, Krista, I have something for you. It's big and very, very hard. Alpo, tuo laturi äkkiä! Ei se oo siinä! Eti se! Yes, my dick is big like a soul brother. You make me horny. Yes, horny and wet. Really? Yeah, I wanna fuck you. I wanna fuck you too! Mr. Pickles is a lot of me. What? I wanna fuck everything. Yes, yes. Mm. Ραχόιραν Πασχάλιτε, Mr. Ritos Salaturi. I want you to come right here. What's your address? It is Salaturi, no, baby. Do you? What's your address? Where, where do you live? Yeah, come on, my address is... Cost säälistä naisista välitä. Ei ne ole tärkeää. Tää on tärkeää. Ei nyt Pekkuli. Ei nyt Pekkuli. Men, se, nyt. Se auttaa. No <laughs> Kuule huhua vähän tuota kyliltä, että teillä on puhelimen laturi hukassa. Mä taisin löytää se. <laughs> taisi mennä johto poikki. Se oli kyllä jammun laturi. Voi vitun laski! Morjens, Alpo. Rantala, mitä sä täällä oikein teet? Mä seurasin sua. Katteli koko matkan, keinua persettä. Ui, ui. Mutta hei, mä kuulin, että sä oot karatekurssin tarpeessa. Mulla on sulle vinkki. Mister Joko Muna. komuna? Ja, uh, mistäs, mistäs sä tän tyypin tiedät? No, kerran oltiin tuossa Pervo-klubilla, niin sitten tota, ja pihassa oli parikymmentä skinnaria, mä tulin ulos sieltä ja sitten alkoi hakkaa mua ja sitten ne potki päähän ja munille. Mutta sitten tuli Misteri Jokomuna ja se hakkasi ne kaikki. Ai, ai jaa. Se kuulostaa kyllä tosi kovalta kaverilta. Se on paras. Kannattaa käydä se juttu sillä. No joo. Onko sä laturia? Tää sitä kolmosen mummo. Talkkari, morjes. Toiko sä sitä kolumbialaista? Oi oi. Aika hyvää kyllä. Kunnolla kännissä. haluu kyllä panettaa. Ai joo. No, soita Ritulle, niin siltähän saa nyt kaikki. Sillä mä en soita kyllä ikinä. No, eikö se ota suihin vai mitä? Imee vaikka hissin vitosen, siitä ei kyse. Vittu viimeis kun rassattiin sitä, niin tänä kusin verta kolme viikkoa. Vois mullakin olla satiaisia vittu. Rovi välilihalle verille. Onneksi lähti sen tämän virtuhoidolla pois. ei, mut hei, hei. Mä soitan sille ämmällekkäni kanssa mä puhuin, kun niin mulla loppuu akku. Oh, no. Viimeksi soitettu Pizzeria Svastika. Mitä, kuka siellä on? Terve! Mitä sä olla? Pillua, saatana! Missä vitussa se ämmä on, kenen kanssa mä viimeksi puhuin? Se kiimonen. Äh, anteeksi, pizzaa, kebappia. Mitä sä olla? Pillua, perkele! Tää on plussama juutalainen. Kenellässä alkaa luule puhumassa? Pistä nyt se Krista Luurinstanan paskapäinen kusihousu. Kohta lentää. Voi, voi, voi, vitu, vittu. No. Oli kyllä meinaa pizzanatsi huonolla tulla. Ai joo. Ja kun se olisi ollut pepperoni poikittain persi. tai perse. Tarvii kai sitten omaa käteen taas tyytyä. Hei, anna se apinalle kunnolla kyyti. <laughs> Ensimmäinen oppituntisi, Alpo. Kasvata silmät selkääsi. Tervetuloa, Alpo. Mutta miten sä tiedät? Maiti! Sensei, joko muna, tietää kaiken. Ystäväsi Rantala lähetti sinut tänne opettelemaan karatea, jotta voit puolustautua ilkeää kämppäkaveriasi Jammua vastaan. Kyllä sensei, kaikki totta. Mutta, mistä minä tiedän, oletko tosissasi, sensei, joka monen aika ei ole tarkoitettu hukattavaksi. Sensei, mä teen ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Hyvä. Koulutuksenne voi alkaa. sä nyt on? Lima. Räkäpornoa 5. Lisää limaa. Tää rantalla leppoja. Miksi vitu saton äijän pitää räkiä tonne persvakoon? Ja mistä on toisen äijän pitää nuolla ne pois? Ei vittu. Nälkähän tässä tulee. Mettäkää ruokaa. Joo, ihan just. Mulla on nälkä heti, mä haluan ruokaa heti. No niin, vihdoinkin. Sanan aina hyvä. Vittu helvetti. dele. <laughs> poikani. Olet täysin oppinut karateen ammattilainen. Ei tässä tehnyt mitään muuta kuin alistit ja rääkkäsit mua. Tuska, poikani, on avain voittoon. Nyt sinun on aika maksaa arvokkaista omistasi. Yeah! älä varaa Jeesus. Satana hipit soitatte, etkä tilaa mitä? Houkutte mun siskoa huoraks. Nyt saatte maistaa pizzerias vastikaan erikoista. Hot special! Tun sivari! Te syötte sen puoleksi. On meidän sen verran tulista maustetta, että pieni palanen riittää tappamaan junavaunullisen jutskoja. Siis eihän me olla alun perinkään soitettu mihinkään. Se oli tuo jätkä tuo pöydän alla. Niin oli joo, mä voin todistaa. Vittu se soitteli ihan vitusti kaikki. Lauta, kulunnut sana sosiaalikummi. Esiin pöydän alta ja ruokapöytään. Äänes poika kossu. Ei kossu sulla enää ikinä. Suu auki! yeah! Pekkuli, kunnassa. No niin Alpo, meni pilaa hyvä show. Niin saatana kulli, meni hyvä show pilalle, vittu. Jammo, sä oot seuraava. Hieno taistelu. Kato pornoa. Mm. Kyrpä perseesi. Mä en oikeesti tajua, miksi mä pärjännyt jammulle tappelussa. Vaikka mä kävin siellä sen sen joko mun opetuksessa. Älä huoli Alpo, mä kyllä ymmärrän. sen sen joko mun. Mikä se on meille tämän suunnattoman kunnia? Ah, ilo ja kunnia on kokonaan minun puolellani sain Sainko harjoittelujaksosi nauhalle? Erityisesti sen poikkeuksellisen ekstaattisen loppuhuipennuksen. Ja mä näin se tosi kuumaa matskoa. <laughs> Rukkasin niin paljon, että kulli on punainen kuin Petteri punakuonon nokka. Siitä tulee kuulaa kamaa, erityisesti karatehumojen keskuudessa. Se tulee hyvä kuin häkä. Niin Alpo, mä en tainnut muistaa sanoa sulle, mutta tää joko muna tässä, niin se on meidän pervoklubi puheenjohtaja. <laughs> tasolla. Hei! Sä pizzaa, tuleeko sitä pizzaa, hä? Ei aivan vielä herra Jammu. Mitä? Mulla on nälkä, mä haluan pizzaa heti! Heti! Kyllä herra Jammu, kyllä! Kuule Salpa, se oli semmonen juttu, että nyt alkaa aikidokurssi. Älä kurssi Salpo, voit aina maksaa luonnossa. Kyllä. Samalla vielä mustavia bukkakeissakin. Niin. <laughs>